来抱囝甲小某啊，外号你甘知？哦，你甲我路内小赌，哎，一一 不要做那种，就是台湾没有哈。你们说要访问什么？我们这一代长的事情，也就是就是很辛苦的他一个无聊的人在那边。看那落花流水，乌龙国这真是一群人呢。我天啊喂！ 世界是机啊，拢真歹。三一，二到台湾，中华民国下台湾。第二站到台湾，中华民国在台湾。中华民国万岁，我领导百万岁。Baby one， <laughs> 哦吧啷吧！你哪子？你最近拖拉裤发片？了。你这个是什么打扮 j a n n a Jackson，还不出来吗？唱首歌来听。呃呃。 搞错啊！什么时代了？看电影还在唱国歌呢？不过您知道，我电 MTV 频道有关的李老师领衔主演的呃主持的 MTV 客音乐，喂，电影要看，音乐也是要听的啦，不听不啦？ 万岁！万岁！万万开的夜晚，唱着歌。中华民国万万岁！万岁，五岁，领袖，兴旺，不要打瞌睡。聊天打屁玩。 什么人呢？过了绿色，有坎无寸，有的没的，三个人口阿里不重，乌鲁木齐六个帅哥。好声吹起来！好声吹起来！好声吹起来！好声吹起来！吹起来！吹起来！吹起来！吹起来！吹起来！吹起来！